السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد شامل فيديو جديد معليش اني قاطع آه، اختبارات بديت زي كذا قلت اني انزل انزل هذا اليوم المهم اليوم آه، بنلعب لعبة زي ما انتم شايفين الرسام والله ما اعرف المهم خلونا نبدأ وان شاء الله ان شاء الله يعني نظبط المظابيط ونقدر نفوز بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يلا يلا ارسم اخوي ارسم ارسم طلعنا بطاطا بطاطا بطاطا اي والله بطاطا بطا اه بالالف والله انا اكره اللي زي كذا يكتبون إيه يكتب لك الكلمة بطاطا ليه يكتب هدي هدي وضع شوية يلا بسم الله آه، الثاني مستوى <laughs> اسمه مستوى يلا بسم الله يمكن والله كنت بكتب سجن يعني، يمكن كان سجن والله ما أعرف ريناس حلو يوزر يلا بسم الله يوزر والله عيال مرت ايه Anna. Uh, what? آسف. What you doing? أنا إيه؟ eh? أنا <laughs> إيه مسحار مسحار إيش مس ما مسمار أوه كان مسحار هذا الفقيه دي علي علامة خضراء مدري يعني كان دوره ولا أيوة دوري شوف أسود يد يد بكتب بسوي يد والله اني زبطت هذه ايش يد يد يد والله يد يا يا والله يا هذه داري يا شباب يد يد واضحة سويت لهم هذا اليد ويد سوني ما حد جابها اوكي رسم دائرة what's this من دي this بس كده يمكن بيتزا دائرة نروح ايش ايش ذا بئر what's this بير what شفرة ساعة والله اني داري انها ساعة حط لي خطين و المفروض يكتب فوق 12 دي ما سوى حلو هذا درسنا والله يا عيال اني كل ما ادخل مع واحد اسوي skip طالعين بس ايش ايش ايش ايش بيسوي ذا الحين انا عارف انه كرسي جني جني ابو عين كتب ليه سوى skip انا عارف انه كرسي إنسان رجال بني آدم وات لعب فرحة إيش لا خير ايش جالس يرسم ذا؟ كتاب هذا كتاب بالله هذا كتاب الله يهديه بس حلو لا يلا ها ايوه وات از ذس يمكن آه، مش الزبدة معلش انه لانه طفى التسجيل في نص ام اللعب وانا قعدت يمكن على ساعة ولا شيء المهم يذكر سنة الفيديو لا لايك اشتراك معكم محمد من قناة الأسطورة قبل البيس بقول المهم هذا المقطع سويته قليل وزي كذا تسليكي عشان بس ب... بنزله بصبر نفسي فيه بعدين عشان هذا الأيام اختبارات ما أقدر أنزل كثير بس كذا يكون في نهاية الفيديو لا تنسوا ال like والاشتراك كان معكم محمد شامخ قناة الأسطورة بيس